Uh, mimi pia nilianza nikiwa sifahamu chochote kuhusiana na masuala ya creative so over time baada ya kujifunza na kuanza kufundisha wengine kuna mambo kadhaa nimekuwa nikiendelea kujifunza na kuyagundua ndio maana nami naamua kushare na nyinyi siku ya leo so nataka nizungumze kuhusiana na vitu vitatu ambavyo vingine ni vifaa uh, ambavyo ni muhimu sana ambavyo nitakuwa kuwa navyo wakati unaanza karia kwanza kabisa na hakuna namna yoyote unaweza ukaepuka kifaa cha kwanza ni kompyuta haijalishi utapata pc kwa maana ya laptop au utapata desktop zote ni kompyuta zinaweza zikaweki kwa pamoja kikubwa ni kuangalia vigezo na sifa ambazo zitakufanya uweze kuwa au kurani biashara yako ya creative nimeshafanya uh, video kuhusiana na sifa za kuzingatia pale ambapo unanunua kompyuta unaweza ukaangalia link nimekuwekea hapo lakini pia katika description uh, unaweza ukatazama ili uweze kuona sifa zipi za kuzingatia Kompyuta ndo tulu ambayo ni ya lazima kuwa nayo ili uweze kufanya kazi zako za graphics. Utajifunza misingi ya design, fundamentals za design, masuala yote yanayohusiana na namna gani unatakiwa kufanya design katika proper au professional way, lakini utatumia tools mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya graphics, kwa maana ya kufanya designing, na kila kitu utakachokifanya ni ndani ya kompyuta. Kazi za wateja wako utazifanya ndani ya kompyuta, kuorganize kila kitu kinachohusiana na business yako utakifanya kwa kutumia kompyuta. Kwa ni muhimu kuwa na kompyuta ili uweze kuanza kupasuka karia yako ya design. Haijalishi ni aina gani ya kompyuta, utaangalia zaidi budget yako au ni kompyuta gani ulionayo kwa wakati huo na uko katika hali gani ya kiuchumi, ili uweze kupasiu karia yako na ukaepuka kuwa na visingizio ambavyo vinaweza kuchelewesha kuanza kuifikia karia yako. Kitu cha pili ambacho ni muhimu ni mafunzo au kujifunza. So lazima utafute training center au eneo ambalo unaweza ukajifunza, but bahati nzuri sahizi online imeweza kurahisisha sana, internet inaweza kukuofa kila unachotaka kujifunza but kwa mtu ambaye anaanza wewe ni bigina you don't know where to go huwa na recommend na nashauri mtu utafute kozi ambazo ni premium ambazo zinaweza zikakuguide wewe kufika pale ambapo unataka kuna kozi nyingi sana online unaweza ukajifunza ukafahamu namna gani ambavyo unaweza ukatoka kuto kujua chochote kuhusiana na maswala ya creative na ukaweza kumaster ujuzi nitatoa angalizo kwenye internet kama nilivyosema kuna masomo mengi na kuna njia nyingi ambazo unaweza ukajifunza unaweza ukaingia google unaweza ukaingia youtube ukajifunza kile unachotaka moja ya kitu ambacho nitarikomendi kwamba usijifunze kupitia maeneo hayo ambayo ha, ha, hayawezi kukupa uelewa moja kwa moja ni kuhusiana na, na, na, na fakta hizi kwa mfano kujifunza kupitia youtube youtube is area ambayo iko disorganized kwa maana ya kwamba kwa mtu ambaye ndo unaanza karia ni ngumu kujua kipi ni sahihi kujifunzwa kwa wakati huo na kipi sio sahihi kwa hiyo ni vema ukatafuta kozi ambayo ni premium ambao wameorganize na kuitengeneza vizuri ili uweze kujifunza na kutumia muda mfupi kwa zaidi, kwa sababu YouTube is, uh, haiko organized katika kufanya wewe mtu unayeanza ujifunze. Lakini pili, muda ni kitu cha thamani sana, kwa utapoteza muda mwingi sana katika kujifunza kupitia YouTube. Lakini kitu cha tatu, lazima kutakuwa na magepu ya knowledge kwenye uh, ile karia ambayo wewe una pursue, kwa sababu YouTube kuna bezi zaidi kuhusiana na maswali yanayoulizwa. Mtu ana upload video, anatengeneza content kulingana na maswali yaliyoulizwa, kwa anakuwa anajibu maswali kwa uwezi kwenda specific na kueleza kila kitu kupitia video moja au video uh, za YouTube. Ndio maana hata mimi mwenyewe leo nimetengeneza hii video kulingana na maswali ambayo naona watu wengi wanauliza, lakini changamoto ambazo mimi nimepita wakati najifunza, lakini ni kuona namna gani sasa wewe unaweza usipoteze muda mwingi katika ku kupasiu au kufanya kitu ambacho kitakulia muda of course unaweza ukafanikiwa kupitia youtube haina maana hautofanikiwa lakini itakuchukua muda na kutakuwa gap ya, ma, ya, ya, ya knowledge kwenye kile ambacho unajifunza kitu ambacho kitakuchelewesha wewe kupasiu karia yako na kufanikiwa kwa haraka hicho ni kitu cha msingi sana kwa ambao unaanza kitu cha tatu na ambacho ni muhimu pia kuweza kuwa nacho ni kuwa na program za adobe creative cloud yes industry standard program ambazo zinatumika kwa ajili ya masuala ya graphics ni zile zinazotoka uh, ah, zinazotoka kampuni ya Adobe. So jifunze Adobe Photoshop, jifunze Adobe Illustrator, jifunze design jifunze Premiere Pro kama unataka masuala ya video editing, After effect hizo zote ni za Adobe. Kwa hiyo baada ya kupata kujua ni wapi utajifunza au kupata kozi husika, basi jitahidi uweze kupata hizo software, kwa maana zitakusaidia wewe kuweza kuziweka kwenye program, uh, kwenye kompyuta yako ili uweze kuanza kujifunza na kuzitumia katika masuala ya design amshua sure ukipata hivyo vitu vitatu na ukaweza kuvifanyia kazi kwa kujifunza na ukatumia muda wako wa mwaka mmoja mpaka mwaka mmoja na nusu, basi unaweza kuja kuwa designer mzuri na ukawa successful haraka kuliko ukataka kutumia njia zingine ambazo ni shortcut ambazo zitakupotezea muda, zitakusababishia gap kwenye knowledge na kufanya wewe uweze kuchelewa kufika. Kumbuka kwamba ah, tunasema kwamba mtu mzuri anayefanikiwa ni yule ambaye anajifunza kupitia makosa yake lakini mtu anayefanikiwa haraka zaidi ni yule anayejifunza kupitia makosa ya watu wengine. Mimi haya yote nakueleza kwa sababu ni makosa ambayo niliyafanya wakati naanza kujifunza au wakati najifunza karia ya design. Ndio maana baada ya kuona haya makosa mengi yametokea na yamenichelewesha mimi kufika pale ninapotaka, nikaanza kuamua kuanza kufundisha watu wengine kupitia platform zangu kama hii hapa YouTube, lakini pia na website yangu ambayo pia nimeandaa course mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya graphics pamoja na content creation kwa ujumla na kozi za Adobe Premiere Pro kwa ajili ya video editing pamoja na After Effects ambayo inahusika zaidi na masuala ya motion graphics, lakini pia na kozi za graphic design kwa maana still graphics, uh, mafunzo ya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign na misingi ya design na kozi nyingine nyingi ambazo unaweza kujifunza zaidi link katika description hapo, unaweza ukabonyeza ukaenda kuangalia namna gani nao unaweza ukajumuika na kujifunza kupitia platform yangu ili usipoteze muda mwingi kama ambavyo mimi nilifanya na uweze kufikia haraka malengo yako ya kuwa designer au successful creative designer. Niliona leo tuweze kushare uh, kuhusiana na hicho kitu. Time is waste. Uh, muda ni mali so kama utapoteza muda mwingi, unajichelewesha kufika pale unapopataka. Kwa hiyo jali muda, tengeneza mazingira ya kujifunza kupitia makosa ya wengine, ili uweze kufanikiwa kufika pale unapopataka. Nifuatilie Instagram kwa jina la Joh Media Group, subscribe kama hujafanya hivyo, lakini pia share na mtu yoyote ambao unahisi ni muhimu yeye kuweza kujifunza kupitia video hizi. Lakini tazama video zangu nyingi za nyuma ambazo zimefundisha kuhusiana na masuala mbalimbali ya creative design, naamini zitakusaidia kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kwa vyovyote vile utakuwa inspired na mimi nitafurahi swali. Kama na swali lolote, let me know katika sehemu ya comment. Sina la ziada, see you next time.